Olá, eu sou o Narcis Rocha e neste vídeo eu vou lhe ensinar a utilizar gel lubrificante para os olhos. O gel lubrificante pode fazer parte do tratamento do olho seco. Ele deve ser prescrito pelo seu médico oftalmologista. Evite ao máximo a automedicação. Eu vou ensinar agora o jeito correto de utilizar o gel lubrificante. Eu me inspirei em fazer este vídeo em função de que na semana passada eu tive uma paciente, uma paciente minha que eu orientei da forma devida, ela estava utilizando o gel sobre as pálpebras. E claro que nesse tratamento não houve uma resposta adequada. O jeito correto de utilizar o gel lubrificante é, inicialmente você deve lavar as suas mãos e depois disso puxar a pálpebra de baixo e aplicar um filete de geralmente aí menor do que um centímetro nesse saco que se forma chamado saco conjuntival. Geralmente nós indicamos esse gel para que você que é o paciente utilize antes de dormir ou de tirar um cochilo depois do almoço, por exemplo. E aqui eu vou mostrar, vou pedir a Adriana, que trabalha comigo aqui na Garibaldi, a fazer uma, uma simulação aqui de como é que deve ser aplicado o gel ao vivo. Então, nós lavamos as mãos, já lavei previamente, e aí nós abrimos o gel e aqui eu vou puxar a pálpebra de baixo e vou aplicar um filete pequeno e aí pronto. Então, muito obrigado aqui, Adriana, e você vai utilizar esse gel de acordo com a prescrição do seu médico. Lembre que é somente uma demonstração que estamos fazendo aqui. A visão é o sentido mais importante do ser humano. Um grande abraço e até a próxima!